谢了，兄弟。 哎，在，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，在这里，你今天练腿是不是？你今天练蹲了？没错，我也是练蹲，我也是练蹲，帮我们一起练啊！你。 怎么他都不答呢？没礼貌，没粉丝，没道德。哎，等一下，你还可以一下的，来吧。还是别了吧，我腿已经没力了。来吧，再再再一下，来来一口气来来来，一二三下。